Esto es Barra Cero, esto es Carranza, esto es Black Feather Child en el represento de ese pedo perro. Yo, yo. Trato de ser más metódico, te falto ácido fólico, glutamato monosódico, es ilógico. No eres el más vergas en el trópico, salpico tu equipo con flow sacando los tópicos. No traes procesador este código, no digo ser el mejor nomás, lo demás es cómico. No, soy el necronómico, economizo ni saco el módico Puro recurso retórico, el hijo pródigo, el cabrón más tóxico Foxy sin condón, rifo la misión, saco la adicción Chingome la acción al otro diar de la misión. Esta es la adicción y en televisión es mi provisión Mis putas barras se convierten en mi pri Cuatro rolas por dio cuantas Sigo les el mantra Puro antrax en los tracks, rap hasta las tantas Si saco toda la riata no aguantas No discrimino perra rabalera suripanta Tiempos compartidos en vidanta No te cuento mi forma de vida, güey te espanta Quisiera poder olvidarme de todo lo que en la pinche vida pasa Es cabrón el hambre, pero más cabrón quien se la aguanta Y yo que no soporto nada La verdad es que no soy tan fuerte como pensaba <laughs> Trato de aprender a ser, trato de no fenecer Sigo tronando tarolas y pinches batacas con puro placer El curador, el concierge, el ser de body, Just fucking bone and flesh, discriminado por mi test Desde el 9-3, te abrías y correr en saltillo Ya te la cypher, mi estilo es como el sol con la risa de naipe Rap de aliens, te ponemos highway Voy por el fast lane, driving the highway Camino de Kerouac, Hemingway, chingas tu madre una foca y unas perras que me ladran Transoxizo ante los esquizos, tengo un flow que magnetiza Hipnotizo con estas deliveries tan precisas Pegamos como DMT en tu mente Doble AGG y Carranza son cimientos, Tú mantente silente Es el monzón, es Black Feather Child en el cantón esta acá Carranza, barra cero Doble el cabrón Carranza, doble a